Grande, viva Chile mierda. De pronto se viene a comparsa llegar, de pronto se oye feliz. Un grito de bulla y fervor popular, garra y corazón, su dice el bumbo Chile.